Mondja, hogy vegyél fel. Le, fel! Felveszlek. Épp felveszlek. Fel vagy, le vagy már, mit tudom én. Na, maradékul, meg megeszed.